Benvinguda i benvinguts a aquests vídeos sobre Photovoice eh, que estem registrant en el marc del projecte d'innovació docent transversalitzant la sensibilitat cap a les violències de gènere sexuals eh, en les universitats a través de la Photovoice. Eh, en, aquest, eh, en aquest vídeo us volem explicar una mica més de què es tracta d'aquesta tècnica, que és una tècnica que ja porta molts anys funcionants, però no s'està utilitzant eh, molt encara en les aules universitàries en el nostre context. Doncs, què és el, el Photovoice? Eh, en primer lloc, hem de reconèixer que el Photovoice és una tècnica de recerca-acció. Eh, AMLOQUAL qual eh, es una técnica que de per si mateixa vol produir canvi i transformació social eh, al mateix temps que s'utilitza. En aquest sentit, és una tècnica, a més a més, que utilitza per una banda la fotografia i per l'altra les narratives per poder eh, promoure aquests canvis. Entre les característiques eh, principals del photovoice, en tots els àmbits en què s'utilitza, és que és una tècnica que s'utilitza a nivell eh, comunitari i vol eh, eh, d'alguna manera afavorir la conscientització i el procés de creació de pensaments crítics de les comunitats. En aquest sentit, eh, ajuda moltíssim i s'utilitza moltíssim perquè les pròpies comunitats identifiquin els seus punts forts, les seves fortaleses i les seves debilitats i eh, creïn un discurs, creïn un coneixement que pugui servir per transformar Eh, la societat, eh, fent incidència política, per exemple, en eh, les polítiques eh, públiques. Eh, si mirem d'on sorgeix la tècnica del photovoice, podem considerar que té tres pates, tres pates bàsiques, una que ve de la pedagogia crítica de Freire, eh, probablement molt coneguda per totes vosaltres en l'àmbit de l'educació, ja sabeu que Freire utilitzava també les imatges per treballar amb les comunitats. Les imatges són una, una, una eina molt potent eh, per treballar en aquelles comunitats, per exemple, que tenen un control menys eh, desenvolupat del lo que és la, el text escrit, vale? i també per treballar com, per comunitats que són plurilingüístiques. No? I a través de la imatge eh, es pot fer un treball molt interessant de pedagogia crítica. La segona pota és la pota que ve de la teoria feminista. Eh, ja als anys 70, el, del moviment feminista també, treballava molt amb la performativitat, amb l'art, amb el partir d'una mateixa per poder eh, produir eh, discurs i per poder canviar la societat. En aquest sentit, eh, aquesta tècnica també vol, partir, vol fer que les persones partin de si mateixes per eh, produir coneixement. Vale? I l'última és la fotografia Eh, documental que és eh, la consciència social dins de l'àmbit de les imatges visuals. O sigui, eh, aquell, aquell instrument, aquella mm, pràctica eh, que vol documentar realitats poc, poc conegudes també com denúncia o per reivindicació. Eh, com a tècnica de recerca-acció, eh, els orígens de la, de la tècnica del photovoice, de l'utilització del photovoice, eh, els podem marcar a Xina en el 1997, quan Wang i Burris volíem treballar sobre eh, la salut de eh, dones, de les dones rurals. Vale? i han trobat que eh, el fer-les eh, treballar a través d'aquestes imatges eh, permetia eh, que elles mateixes poguessin expressar i ser agents actius del procés de creació de discurs. Vale? Eh, Eh, D'aquesta manera, aquestes dones també eh, ten, han tingut la possibilitat de crear col·lectivament, d'identificar col·lectivament els problemes socials e ámbito de la salud en el que estaban uh, implicadas. ¿vale? Eh, com veiem, eh, ja en aquesta primera uh, implementació eh, tenia una vessant orientada molt a l'acció social. Òbviament, el que es volia en aquest cas és la millora de les condicions de salut de les dones en les zones rurals. Eh, si mirem el, eh, el pas a pas, el procés d'aquests fotovois, podem seguir eh, l'elaboració que ens proposa eh, Garrido. Vale? Eh, tenim, podem identificar quatre fases centrals més una introducció i una fase final, podem dir-lo. La fase inicial pre eh, pròpiament tècnica del photovoice, és una fase en la que eh, situem eh, eh, identifiquem els, els agents de la comunitat que participaran en aquest projecte eh, i seleccionarem conjuntament el tema sobre el qual treballem. Eh, una vegada s'ha establert el grup, comencem directament amb la fase que es pot dir individual. Com veieu, eh, anem com una mica des de lo micro a lo macro, de lo individual a lo social, passant per lo col·lectiu o grupal. Vale? En aquesta fase individual són les pròpies persones que fan una reflexió sobre el tema i decideixen a través d'una imatge i amb una petita narrativa. Eh, després, aquestes imatges i narratives comparteixen la segona fase, que és la fase grupal, en la que es va construint aquest coneixement col·lectiu, es van con compartint aquestes fotos narratives, es van llegint col·lectivament i eh, es va construint una, un discurs molt més elaborat, molt més plural i vocal. ¿vale? La tercera fase eh, és, com eh, hem dit abans, estem parlant d'una investigació-acció que vol promoure canvi social i, per tant, la, la tercera fase vol anar més enllà de la, del creixement i de l'empoderament grupal en petit grup i pretén, a través de la definició d'estratègies de, eh, eh, públiques de difusió dels, eh, dels resultats i dels saber produïts, influir en les polítiques socials. Eh, finalment, com sempre, s'avalua eh, aquest procés i s'avalua tant eh, a nivell de com ha funcionat internament com com ha funcionat a nivell d'influència política o social. Eh, aquesta tècnica eh, ha sigut utilitzada eh, moltes vegades també eh, dins dels àmbits eh, educatius i en aquest sentit volem remarcar que és una bona tècnica perquè eh, eh, fent e l'estudiant i l'estudiant eh, productor del seu propi coneixement d'alguna manera trenca les barreres clàssiques entre docents i e discents vale? i e permet que l'alumnat o l'estudiantat sigui un subjecte actiu. Nosaltres hem, hem pensat com eh, poder adaptar aquesta, aquesta um, seqüenciació clàssica eh, del PhotoVoice en un context de classe i específicament en un context de classe que no estigui eh, pensat directament, no en un curs específic sobre violències de gènere, eh, sinó en un curs on es vol, es vol introduir aquest, aquesta temàtica d'una manera transversal. Vale? Doncs aquí us presentem breument aquestes, eh, les sessions, així com l'hem pensat, que eh, trobareu molt més desenvolupades, eh, aquest pas a pas molt més descript i, i i fàcil de seguir en el que és la nostra guia que trobeu en, en Creative Commons Online. Vale? Doncs, eh, de nou, tenim una primera sessió que serveix per una banda per introduir el que és la temàtica i el que és el Photovoice, però per l'altra també perquè el grup es creï com a grup coès i hi hagi confiança en les unes amb les altres per poder treballar conjuntament. I en aquest sentit recomanem que eh, en petits grups les persones vagi definint una temàtica més específica, més subtil dins de la temàtica general que li pugui interessar per fer les pròpies fotos narratives. Vale? Eh, Després d'aquesta sessió, les estudiants i els estudiants tindran que realitzar aquestes eh, fotonarratives, una in, per persona o més d'una. Vale? És un treball autònom. Aquí hem posat alguns exemples de les experiències que hem tingut aquest any amb el COIL d'algunes de les participants d'aquest grup. Vale? Eh, aconsellem que aquest, aquestes primeres imatges, les primeres fotos narratives puguin compartir en un espai virtual protegit, o sigui, al que tingui accés solament les persones del grup, per poder eh, anar eh, coneixent el que són les propostes de les companyes. Vale? Eh, la segona fase eh, seria la, fase, la, la primera de les fases grupals que proposem, eh, en què eh, justament eh, les persones eh, van coneixent més, més les, eh, les històries, les narratives de les demés i les fotografies de les demés i debaten sobre la temàtica, sobre el contingut, però també sobre eh, el per què s'han produït aquestes fotos narratives, què, sentit, què sentit tenen per elles i com les remouen. Vale? Eh, després d'aquesta de fase eh, més eh, col·laborativa de conèixer-se, el que proposem és d'analitzar aquestes fotos narratives per veure punts, com, punts en comú i diferències eh, fils eh, interpretatius o analítics que poden acumular les diferents presentacions. Vale? En aquest sentit, eh, proposem fer una anàlisi categorial amb categories emergents que les pròpies estudiants eh, van eh, identificant. Vale? Aquí tenem un exemple de com ho hem fet en, en espais virtuals, per exemple, partint de l'exposició de les fotografies i de les narratives, cada estudiant anava posant etiquetes i després farien un treball col·lectiu per analitzar-les. En aquest sentit, aconseguim fer una part de treball a l'aula, però deixar també que després eh, els grups d'estudiants puguin seguir fent el seu propi procés i identificant aquelles temàtiques que prefereixen, sobre les quals prefereixen treballar. Vale? Eh, la fase, la quarta sessió, la quarta fase, seria eh, la consolidació i la posada en comú d'aquests coneixements i en aquest sentit eh, els diferents grups, si hem treballat en grups petits, per exemple, els diferents grups poden presentar els seus resultats al, al, seu, al, al grup classe vale? i així compartir diferents experiències, també eh, identificar, avaluar col·lectivament tot aquest procés i finalment eh, intentar veure si es poden fer accions que exulin l'espai pròpiament de l'aula. Vale? O sigui, d'alguna manera, pensar si es fan eh, exposicions o activitats de difusions perquè aquesta influència eh, eh, que pugui tenir aquesta experiència no es limiti a l'espai del curs, sinó pugui transcendre d'aquest curs. En aquest sentit, eh, hi ha moltes maneres de fer de fer aquest, eh, aquest pas més col·lectiu, més, eh, més macro, més socials. Aquí us hem posat algun. Eh, es poden fer exposicions, tant físiques com virtuals, eh, es poden eh, eh, difondre a través de les xarxes socials eh, en espai on les, eh, les persones més joves, per exemple, utilitzen àmpliament, o es poden crear també vídeos presentacions de les pròpies eh, experiències per eh, compartir-les amb les companyes i compartir els propis resultats. Eh, molt important, en aquest sentit, que i us remetim al vídeo d'ètica, és que si bé totes aquestes narratives es poden difondre, aquestes fotos es poden difondre, sempre que sigui la pròpia persona, la pròpia autora, les que les vull difondre. Us remanem al vídeo d'ètica en aquest sentit. Bueno, finalment us vull donar les gràcies. No m'he presentat al principi, o sigui que ho faig ara. Jo em dic eh, Bàrbara Villa i simplement sóc la presentadora d'aquest vídeo que ha sigut eh, pensat eh, originalment per l'Eloi Cubero i la Rocío Garrido, Eloi companya de la, de la URV i Rocío de la Universitat de Sevilla. Eh, esperem que aquest vídeo us, uh, us estimuli a utilitzar la tècnica del voice en les vostres aules per a treballar les valències de gènere i us invitem a visitar les nostres pàgines on podeu trobar més materials per seguir treballant. Moltes gràcies.